わーかっ

Al fin te encontré, sabandija. ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Es que ya no me reconoces? Tanto tiempo ha pasado. Max. ¿Qué? Sí. O sea que tú eres... El mismo. Max. Pero... Tú estabas muerto. Yo te maté. No. Sobreviví. Para vengarme. Y ahora prepárate a morir. ¿Oíste eso? ¿Oíste no, eso no? No, no escuché ¡Pero no importa porque morirás!